Alakasız mesela anneciğim karnım aç dediğimde hemen güzel bir kahvaltı hazırlar. Veya arkadaşlarımız... kahvaltı hazırlar. Veya arkadaşlarım kahvaltı hazırlar. Veya arkadaşlarımız... Zeytini yakalayacağım diye. Allah kahretsin. Ay Allah seni. Zeytini yakalayacağım. <laughs> Zeytin yakalayacağım. Ah! Arkaya ah! ah! Allah! Allah ya Rabbi. Böyle yaptım bak. Allah. Ya, böyle yaptım baktım. Aslı ah! <laughs> işte niye insan ne hale getiriyor görüyor musun? <laughs> Lan manyak iki dakika önce sana demedim mi? Düşeceksin dikkat et diye. Karşılık insanı bu hale sokuyor kardeşim. Ya sen insan mısın ya?